Hola, bienvenidos. Para este experimento lo que vamos a hacer es pegar el ping-pong a un hilo utilizando cinta adhesiva y vamos a abrir la llave. Como pueden ver, cuando el chorro de agua toca el ping-pong, este lo sostiene utilizando algo de fuerza y el ping-pong se queda pegado a él. De esta manera. Impresionante, ¿no? bastante cool como pueden ver la fuerza ejercida siempre es bastante grande alcanza a sostener el ping pong cuando yo lo jalo veámoslo un poco más de cerca el chorro sea un poco más pequeño, alcanza a ejercer cierta fuerza sobre el ping-pong. Y se porta un poco cuando yo lo jalo hacia atrás. Bastante impresionante, ¿no? ¡Wow! Es muy fácil de hacer, muy sencillo y bastante seguro. Bueno, para el siguiente experimento lo que vamos a hacer es llenar de agua y vamos a arrojar el ping pong de esta manera como pueden ver cuando el chorro de agua toca el ping pong lo sostiene igual que en el experimento anterior y de esa manera puedo moverlo hacia un lado hacia el otro porque el chorro de agua está sosteniendo el ping pong interesante no wow que no es interesante es ese trapo sucio. Pero bueno, al fin. Como pueden ver, la fuerza es suficiente para mover el ping-pong de un lado al otro. Y eso se debe a que cuando el agua cae, la fuerza se distribuye sobre toda la superficie del ping-pong, porque el ping-pong es perfectamente redondo. Como pueden ver, cuando utilizo otro objeto, por ejemplo esta tapa, no funciona la tapa se hunde o se va para un lado o algo pasa con la tapa pero no la se puede sostener mediante el chorro de agua el chorro de agua no puede sostenerla en su sitio ni mucho menos la puedo mover de un lado al otro el siguiente tomo un secador de aire lo prendo y voy a colocar de esta manera el Muy, muy impresionante. Vamos, luego a aprender de nuevo, vamos, vamos. ¡Wow! divertido. Utilizando únicamente la fuerza del aire. Para el siguiente experimento, como ven, voy a colocar un ping-pong sobre una botella. Como ven, se cae muy fácil. Así que lo que voy a hacer es quitarle un poco de aire presionar el ping-pong sobre la boca de la botella, voltearlo y dejar que se cree un poco de vacío dentro de la botella. De esta manera. Ahora lo voy a soltar y como ven, ¡wow! Utilizando solamente el ping-pong puedo sostener toda el agua dentro de la botella y de esta manera no se riega, no se sale de ninguna hoja. Oh, para el último experimento de todos, vamos a llenar un vaso con agua, más o menos casi hasta el borde, de esta manera, y colocamos un ping-pong en la mitad. Como pueden ver, aunque lo deje en la mitad, él siempre intenta irse hacia una de las orillas, hacia uno de los bordes, bueno, hacia el borde porque solo hay un borde. Pero en cambio, si yo lleno con más agua el vaso hasta el borde, hasta que ya intente salirse el agua de esta manera pues el ping-pong simplemente se intenta ir hacia el centro en lugar de ir a los bordes intenta huir de los bordes de esta manera como ven cuando lo empujo siempre intenta regresar al centro nunca se queda en un borde quieto siempre aunque rebote de un borde al otro siempre va al centro siempre lo busca y aunque yo lo deje en un borde siempre se va al centro. vemos de nuevo, lo dejo en el borde, se va hacia el centro después de dar una vuelta, pero siempre va hacia el centro. Nunca se va hacia el borde. Contrario a lo que había pasado cuando el vaso estaba menos lleno de agua. Interesante, ¿no? Bastante cool. sabes alguna razón por la cual esto ocurra, si conoces alguna teoría o si conoces con certeza qué es lo que ocurre, escríbelo debajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta. Si quieres ver más videos interesantes, visita mi canal. Si quieres recibir nuevos y mejores videos, por favor suscríbete a mi canal. Por favor deja un comentario debajo del video, debajo de la descripción y recuerda compartir este video con tus amigos en tus redes sociales o donde quieras. Yo soy Rafa Gagui 2013 y espero que tú tengas un excelente día.